The you die is not busy. Please redial later. The further you is not busy. Please redial later. እሱን ለመለሰልህ ፕሮሞሽኑን በአጭር ጊዜ ውስጥ ካልጀመርኩኝ እኮ ከጨዋታዎችን የሚያደርጉኝ። በዛ ላይ ታውቃለህ የመንግስትን ብድር አለብኝ። የገንዘብ ዝውውር ምንነት ሊገባ አልቻለም። ስማ፣ እኛ እኮ ነጋዴዎች ነን፣ እየገባህ አይደለም። አንተ አርት፣ ህብረተሰብ፣ ታሪክ መዋቀር እያል ጊዜያችንን በላኸው። በቃ የፕሮሞሽኑ ሼር ከፍለግ ስራውን ቶሎ አጠናቅ። ይገባኛል እኮ ምንም ማድረግ ስላልቻልኩኝ ነው። ገንዘቡንም ለማግኘት እየሞከርኩ ነው። የሁላችን ጊዜ ካለቀ እኮ ወራቶች አለፉት። አሁን በአስቸኳይ ፕሮሞሽኑን የማታካሄድ ከሆነ ሼሩ ለሌሎች ሰዎች ክፍት አድርገን እንሄዳለን። ምንም ማድረግ አንችል። ይኸውልህ ብሩክ፣ እዚህ ስራ ላይ ምን ያህል እንደለፋ ምን ያህል እንደደከምክ ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም። ነገር ግን እኛም ለዚህ ፊልም ያወጣነው ገንዘብ የትም ቦታ ላይ የትም ቦታ ላይ ትልቅ ካፌ አሊያም ትልቅ የንግድ ሱቅ ከፍቶ ማሰራት የሚችል ገንዘብ አንተም ያለህን ሼር ለማስጠበቅ ላለማጣት ስትል የእኛን ጊዜ ደግሞ እየፈጀብን ገንዘቡን በቶሎ ማግኘት ካልቻልክ በውላችን መሰረት በውላችን መሰረት የፕሮዲሰርነቱን መብት ታጣለህ። አዝናለሁ ለዚህ ሁሉ መንስኤ ክፍተት እየሆንክ ያለው አንተ በጣም አዝናለሁ። አሁን የብሩክን ጉዳይ ያጠናቀናል። ይህን ሰውዬ እንደምንም ብለን ከዚህ ሼር ማስወጣት አለብን። ከዛ ብቻችንም በሚሊዮን እናብሳለን <laughs> እስካሁን አለች እንዴ ወደ ብትሻት? አዎ፣ ምን ችግር አለው? ትንሽ የሚሰራው ነገር ነበር። አስቸገርኩ? አይ እንደዛ ማለት አይደለም። ምን እያደረግሽ ነው? እያነበብኩ። ማንበብም ስራ ነው እንዴ? እንዴ ታዲያ አንድ ደራሲ ማንበብ፣ ሙዚቃ መስማት ምናምን እኮ ስራው መሆን አለበት። ተመስገን። የሚጽፍ ብቻ ሳይሆን የሚያነብም ደራሲ የሰጠን አምላክ ይመስገን። ለማንኛውም መልካም ልባ። ደህና ደር። ደህና ቀስ በይ እንጂ ስክሪፕት እኮ ነው። ሰናይ አንድ ስቲ ጠብቂ። ድምፅ አመታቸው። እሺ፣ እስካሁን የነበሩትን ክፍያ አልጨረስሽም እንዴ? አውቀውልኛል። ታዲያ በተደጋጋሚ እዚህ ግቢ ውስጥ አይሻለው። በሰላም ነው? አዎ፣ ግቢው፣ ጸጥታው ማለቴ ትንሽ ስራ ስላለብኝ ነው። ስራ? የምን ስራ? ድርሰት ጽፌያለሽ? አዎ፣ አልፎ አልፎ በፍጹም አልጠይቅም። ልጅት እኮ እኔ ማርታ ነኝ ይቅርታ የምጠይቀው። ኧረ አይፍታኝ አይፍታኝ፣ እውነቴን ነው። ደህና መሸሽ። ደህና መሽ። ሰኒ እንዴት ሆነልሽ? ከጥቂት ቀን በኋላ ከፍላለሁ። አይ ሰኒ፣ የእናትሽ ውለታ ስላለብኝ እንጂ ሶስት ወር ሙሉ የቤት ክራይ ሳይከፈል ሰዎች እኮ ስላልደወሉልኝ ነው። እስቲ ይሁን፣ እኔም ቸግሮኝ ነው የማስቸግርሽ። ወይ ደግሞ ሌላ ቤት ፈልጊ። እከፍላለሁ እኮ እኔ ላስወጣሽ ፈልጌ አይደለም። አካባቢው ለልማት ስለሚፈለግ ተለዋጭ ቦታ ሊሰጡን ቀበሌ ጠርተው ነግረውናል። የልማት ተነሽ

ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ ቀስ በይ ልረዳሽ ልረዳሽ ነው። ቀስ በይ ሌባ ቀማኛ ብቻ ለመጠየቅ ሞክር። እንኳን እኔ ኮምፒውተር ራሱ በዚህ ሰዓት ይህን ያህል ጥያቄ ሊመልሰች አልፋው አይደል? ምን ነገሮች ከዛሬ ነገ እያልኩ እኮ ሳይሳኩልኝ ቀርተው ነው። ይገባኛል እኮ ግን ግድ መክፈል ስላለብኝ ነው። የትምህርት ቤት ክፍያ ነው አንስቼ የሰጠሁሽ ታውቂያለሽ። በቃ እሺ፣ አንድ ሳምንት ብቻ ታገሽ። አንድ ሳምንት እያልሽኝ እኮ ሁለት ወር ሞላው። አረ በእግዚአብሔር አስተውኝ ሆንሻል። ሰዎች እኮ ከደወሉልኝ ብዙ ገንዘብ ነው የማገኘው። እንዴ ካልደወሉስ? ካልደወሉስ ከየት አምጥተሽ ልትሰጪኝ ነው? ነገሩን ችላ እያልሽ ይመስለኛል። እውነት ብታስቢበት ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ቻው። በአጠቃላይ የተፈጠረው ይሄን ነበር። ሌላ ጥያቄ አለሽ? ታዲያ ማለቴ ከዚህ እንዴት ተገኘ? የቤቴ ቁልፍ ጠፋ፣ ታክሲ አጣው። እንደገና ደግሞ የስልኬ ቻርጅ ዘጋ። መቼም ውጭ አላል። የስ ነው ግን ማውቀን? ፊልም ላይ ፊልም ላይ አመሰግናለሁ። አይሆንም ነው ነው እንጂ ይገርማል፣ ይገርማል። በጣም አመሰግናለሁ። ስለምን ይገርማል? አድናቆት መስሎኝ። ይገርማል ማለት እኮ መገረም ነው። ፊልሞችን ግን አይቻቸዋለሁ ግን አንድም የወደድኩት የለም። አመሰግናለሁ። ስለምኑ? ስላልወደድኩት? አይ ፊልሞቼን ስላየሽ እና ስለሰጠሽኝ አስተያየት ስላሳደርሽኝም አመሰግናለሁ። እኔ አላሳደርኩም። ሰው ቢዘው ብለህ ገብተህ ያደርኩ አንተው አመሰግናለሁ ያልኩት አንቺን አይደል ቤቱ መጸዳጃ ቤት ቁርስ እንኳን ባይኖር ጌታ ላላደረከው ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ምን አለ? ሁሉም ነገር ትዝ ብሎኛል። እንዴት ትዝ አለሽ? ትዝ የሚልሽ አልመሰለኝም ነበር። አልቸኮልኩም። ለምን? ይህንን ጥያቄ ነው የምጠይቀው። መቼም ሰው ያልገባውን ጥያቄ ይጠይቃል። ዘሎ ግን የሰው ሚስጥር አይጠይቅም። በመዝናናታው ግን ባደግም ደስ ይለኛል። ለምን መዝናናት አልችልም ስልሽ፣ ያው ቆንጆ ነሽ፣ ወጣት ነሽ፣ በአጠቃላይ ባትጎጂ ደስ ይለኛል። መዝናናት መጎዳት ነው። ማታ እየተናገርሻቸው የነበሩት ቃላቶች ግን የሚዝናና ሰው የሚናገራቸው አይመስሉም ነበር። ያስጠላል። ዳንኤል ይባላል። የማርታ እኮ ሚኪያስ። ተቀመጥ። አይ ችግር የለም ቁጭ በል። ለውጣ ስም ትሰማኛለህ? በፍጹም የምንለማመጥበት እሱን ይቅርታ የምጠይቅበት አንዳችም ምክንያት የለኝም። ግን እኮ እንዲፈታሽ ትፈልጊ? ወዶ ነው የሚፈታኝ። ታዲያ ምን አለበት በጨዋ ደንብ በስርዓቱ ቢሆን። በፍጹም በዚህ ጉዳይ ላይ ደግመህ ባታናግረኝ ደስ ይለኛል። ተይ እንጂ እኔ እኮ የመጣሁት ሽምግልና ነው። በዛ ላይ ደግሞ የአንቺ ወገን መሆኔንም አትርሺ። <laughs> እሱን እንኳን ቶ ንገረው፣ ጉዳይ እንዳልሆነ ፍጹም አልፈልገውም። እኔ ነጻ ሰው ነኝ፣ መንፈሴ የተፈታ ሰላማዊ ሰው ነኝ ብላለች። ግን በቃ ጨርሻለሁ። ግን እኮ ሀቁ እኮ ያለው እኔ ጋር ነው። እውነቱም እኮ ያለው እኔው ጋር ነው። ማስረጃ ያለው ግን እሱ ዘንድ ነው። ባሏልሽበት እንድትው ያድርጎሻል። የተለያዩ ፎቶዎችን አቀናብሮ ሰርቶታል። ውጣ! ውጣልኝ! ውጣ! የሆነ ነገር ሆነቻል። እርግጠኛ አዎ፣ ካፌ ሂድ። እማማክረ ነገር አለ ማለት የማወያይ አንዴ የመጨረሻውን ትዕይንት ድምፅ ተቀርጬ ልምጣና እናወራለን። ልስማት። እሺ፣ እሺ፣ እስቲ አሰማኝ። እምቢ ማለት ቀላል ሞት የሚያስከትል ቢሆን እንኳን እምቢ ማለት ቀላል እሺ ስትል ግን <clears throat> እምቢ ማለት እምቢ ማለት ቀላል ሞት የሚያስከትል ቢሆን እንኳን እምቢ ማለት ቀላል እሺ ስትል ግን የሸሚዝን እጀታ እስከ ክንድ ድረስ ጠቅልለ ጭቃ ውስጥ መነከር ይኖርብሃል። ልድገማት። እምቢ ማለት ቀላል ነው። ሞት የሚያስከትል ቢሆን እንኳን እምቢ ማለት ቀላል ነው። እሺ ስትል ግን የሸሚዝን እጀታ እስከ ክንድ ድረስ ጠቅልለ ጭቃ ውስጥ መነከር ይኖርባል። እስኪያልቅ እንኳን ብትታገሱኝ። አንተ ሰውዬ ስለምን መታገስ ነው የምታወራው? ንግድ ምን ማለት እንደሆነ ቢዝነስ አልገባህም ማለት ነው። እኛ እኮ ይህንን ስራ ሰርተን ጨርሰን ትርፋማ እንሆናለን፣ ትርፋችንን ከፍ እናደርጋለን ብለን እግረ መንገዳችን አንተንም እንተባበራለን ብለን እንጂ እንዴ ብሩክ፣ ጊዜያችንን ገንዘባችንን መስዋዕት ካደረግን በኋላ እንዴት ነው እንደዚህ የምታደርገን? እንዴት እንዴት አደርገናለ ብሩክ? በጣም አዝናለሁ። አይ የለም አልችልም እኮ ካልክ ንገረን። እንዴ ይህን አላ አያጨናንቅም። ሼሩን ለሌላ ሰው አሳልፈን እንሽጠው። አዎ ይኸውልህ ጉደኛ ስክሪፕት እጅ ገብቷል። ይህንን ከፕሮዲውሰሮች ጋር ከተስማማል አሪፍ ክፍያ ያገኝበታለሁ። እዛ ላይ ጨምሬ የተወሰነ ለፕሮሞሽን ከፍላለሁ። ያ ማለት አንተ ገና ሌላ ስራ ሰርተ የምታመጣውን ገንዘብ እንድጠብቅ ነው እየነገርከኝ ያለው ማለት ነው አይደል? ብሩክ አስብበት፣ በደንብ አስብበት ብሩክ። ቀነ እያለቀ ቀነ እያለቀ ነው ብሩክ። ጥሩ፣ እስከ መጨረሻው የምችለውን እንሞክራለሁ። ነው ችግሩ። አዎ ቤትም ችግር አለ። ግን ከዛም የከፋ ነው። ኮምት ገንዘብ ችግሮች? አዎ የገንዘብ ችግርም አለብኝ። ግን ከዛም ይብሳል እኮ ነው ወድጃለሁ። ማለት እሱን ሳላይ መዋል አልቻልኩም። እንዴት ብለህ እንድትጠይቀኝ አይደለም እንድትመክረኝ እንጂ። አንቺ ሁሉን ነገር ታውቂያለሽ ብዬ ምን አውቃለሁ። ደራሲም አይደለች? ደራሲ ቦን ካዲያ የፍቅር ታሪክ አልጽፍም። እኔ የምጽፈው የወንጀል ታሪክ ስለ ወንጀል አፈጻጸም ለምሳሌ ሰውን እንዴት አድርገህ ከቆንጨራ <laughs> ቆንጨራ ተውና በቆንጨራ ቀልዳላ አይደል <laughs> ልሻን ታዲያ ብል እንዴት ነው ላቀርበው የምችለው? እሱ እንደው ቀረጻ ከጨረስን በኋላ ዞር ብሎ አይቶኝ አያውቅም። አሁን እንኳን ስገባ እሱ ሲወጣ ተገናኝተን ነበር። ዝም ብሎ ነው ይገርመኛል። እስቲ ዘንጪ ጸጉርሽን ተሰ በቃ ለየት ብለሽ ቅረብ። እሱ የተለየ ነገር ነው። መጀመሪያ ግን በአይኑ ላይ ይገባል። ከዛ ቀስ በቀስ ወደ ልቦት ዘልቅ ምን ነው እናቴ ከሞተች በኋላ አይደለም ልዘነጥ ልለብስ ይቅርም? የመኖሪያ ቦታዬን እንኳን እርግጠኛ መሆን በምንድን ነው እየሰራሁ አንድ ሁለት ድርሰት አስገብቻለሁ። ተስፋ ሰጥተውኛል። ክፍያ ጨረሱ ልጆች አልቆልኛል፣ ግን እንዳነበረብኝ ከፈልኩ። ጸጉርሽን ተሳቢ። መጀመሪያ የመንፈስ ረሃብሽን አስታግሽ። ከዛ ሌላውን ቀስ ብለን እንነጋገራለን። እኔ አንድ መፈራረሙ ጉዳይ ስላለ ወደዛ በርቺ። እሺ፣ ችግር የለም። ما فلكش دليل ዛሬ እንዴት ቤት ተገኘሽ? ዛሬ ደግሞ አንተ ቤት ነበር። ላመሰግን ነው ስል ብቻዬን ሳክሬ አግኝተኸኝ ዝም ብሎ ለታ ይበዛብኛል ብዬ እኮ። ታዲያ ምን ችግር አለ? ሁሉም ሰው አንድ አይነት አይደለም። ሁሉም ሰው ሊጎዳሽ አይችልም። እንግባ፣ ልብስ ልቀይር ልምጣት። ፈጥነና ነው ጠብቀ። ምን ነው በሰላም ፈልጌ ነው። ዛሬ ጓደኛ ብሎስ ቻለ መጣ። አንድ ቦታ እንሄድና ከዛ የፈለግንበት መሄድ እንችል። ከዛ የት? ጓደኛ እንጂ እኮ መርማሪ አልፈልግም። ኦኬ 哦。 መቼ ትጀምራላችሁ? እሱ ልነግርህ ይችላል። ከ15 ቀን በኋላ። ምን ያህል የሬርሳል ጊዜ አላችሁ? እሱስ ሁለት ሳምንት የሬርሳል ጊዜ ይኖረናል። አንድ ወር ደግሞ ለቀረጻ ችግር የለም። መፈራረም ይችላል ይቻላል። እንፈራረማ ይቻላል። ምሳችንን ጥግብ ብለን እንበላና ከዛ ከዛ ምን ከዛማ ዘና ፈታ እንላልና እንዴት ነው ዘና ነው ማለት ቤት እንቀይራልና ከዛ አንድ ቤት ሄደው ፈታ እንላለን። ደስ ይለኛል። ሰው ሲያናድድ ቅጥል ሲያደርግ ምንድን ነው የምታደርገው? ምንድን ነው የምታደርገው? ነገር እሺ፣ ምንድን ነው ሰው ሲያቃጥል ጨጓራህን ብልጠው እንደው ግብግብ ቢያደርግ ዝም ነው የምትለው? እንጃ ምን ነው ነግፈኝ ይገፋኛል። ና እንጂ ጓደኛ አይደለን? ጓደኝነት እኮ በዚህ ሰዓት ነው የሚጠቅመው። እኔ እኮ ምንድን ነው እንካ ደግሞ كرتون مع الليفل اوكي شاء الله خلاص بس شكلي زي نحسوا بس ደህና አይደለህም እንዴ? ማለት የተረበሽክ ትመስላለህ። አይ ሰላም ነኝ፣ ደህና ነኝ። እኔ እንጃ ብሩኬ፣ ስራውን ስንጀምርና አሁን ያለህ መንፈስ አንድ አይደለም። የተረበሽክ ትመስላለህ። ሁሉ ነገር ጨርሰናል ግን ፊልም መስራቱ ብቻ ሳይሆን ለገበያ ማቅረቡ ትልቅ ስራ ነው። አንድ ነገር ሰርተሽ የምታቀርብበትን ካላወቅሽ ትወድቅ ያለሽ አይደል የሚባለው። በዛ ላይ በዛ ላይ ማለት ምንም ላላደርግልህ እችላለሁ ግን ቢያንስ አውራኝ። ያው እንደምታውቂው ይህን ፊልም ስሰራ ብዙ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ። በውስጡም ሀገራዊ ሀሳብ እንዲኖረው አድርጌያለሁ። ስነ ውበታዊ ባህሪውም ከፍ እንዲል ብዙ ወጪ አውጥተንበታል። አየሽ፣ ትርፍ እንኳን ባይኖረው እዳይን ይከፍልልኛል ብዬ አስቤ ነበር። ነገር ግን ለነገሩ አሁን ከሌሎች ፕሮዲሰሮች ጋር አዲስ የቴሌቪዥን ስራ ለመስራት አስቤያለሁ። አሪፍ የድራማ ጽሁፍ አግኝቻለሁ። በጣም ወድጀዋለሁ። እሱ ላይ መወሰን ሳይኖርብኝ አይቀርም። ተራራውን ካለፍክ ኮረብታዎቹ አስቸግሩም አይደል የሚባለው? ተራራ እኮ አያደናቅፍም። ጠጠረችም የምታደናቅፈው? ለማንኛውም እስቲ አንዳንድ ሰዎች ማናገር ሳይኖርብኝ አይቀርም። የስራ ፈጠራ ባለሙያዎችን፣ ማስታወቂያ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ አንዳንድ ሰዎችን ባማክር ውጤታማ ሳልሆን አልቀርም። የሚገርም ነው። አምስት መቶ ሺህ ብር አውጥተህበት በሚሊዮን ልታተርፍ እያሰብክ ያለ ሰው በወር ሶስት ሺህ ብር ደሞዝ ተቀጣሪ ማመን አስገራሚ ነው። እና ምን እንዳደርግ የነገርሽኝ ነው? ፈጥነ ወስን፣ ብዙን ቀጥል። ከጭንቅላት ብቻ ውሳኔ አትጠብቅ፣ ለልብ ምድል ስጠው። ደስ የሚልህን ነገር አድርግ። ያኔ ይሳካልሃል። cool በሽ ለማንኛውም ቻው Tombarat. ለስላሳ የምትፈልጊው የጻፍሽው ነገር አለ? አዎ፣ አንድ ሁለት ቦታ ተስፋ ሰጥተውኛል። እንደውሻለም ብለውኛል። ኮንቲኒቲ ሰራተኛ መስለሽ? አይ እኔ እኮ ስራዬ ማለቴ ደራሲነት ነው የተሰጠኝ። ፊልም ላይ የምሳተፈው ያው ለመማር ነው። ጥሩ። ቅድም ታላቅ ነገር ተናግረሻል። ምን ተናገር? አመሰግናለሁ። لبن سلام المركز عبيت اشي ما تطوش اشي ይቅርታ ተገናኝተን ብናወራ ደስ ይለኛል። ስልክሽን ዜሮ ዘጠኝ አስራ አንድ ሀያ ሰባት ካላስቸገርኩ መሳ ብቻ ልጅ ታውቃታለህ? አንቺ የለም፣ የሙሉ ጌታ ጉደታ ገጸ ባህሪ ደናሿ ልጅ አወቃት። አላነበብኩት። ዳንስ ከልቧ የምትወድ እሱ ደግሞ ድርሰት ከነብሱ የሚወድ የሁለት ዓለም ሰዎች የፍቅር ታለ የፍቅር ታሪክ አይደለም። የፍቅር ታሪክ ማለት ግን ትንሽ አያሳፍርም? እንዴት? የፍቅር ታሪክ ማለት ተጋብቶ በደስታና በሰላም ሲኖሩ ነው። ታዲያ እነዚህ በሰላም አይኖሩም? ይፋቀራሉ፣ ግን በደስታ ቀን ነው የሚለያዩት። እሷ ዳንስ ነብሷ የሆነች ሴት ናት። እሱ ደራሲና አፍቃሪ ጋዜጠኛ ነው። በእሱ የደስታ ቀን ሀሳባችሁና ስራችሁ ሁሉ ለየቅል ይሆን። እሱ ተቀምጦ ድርሰት መጽሐፍ ማንበብ፣ መመሰጥ ይወዳል። ግን ለምን አሁን ከዚህ አንወጣ? እንውጣ ከዚህ እንውጣ በእናትህ ተነስ። ይዛ እደውላለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ግራም ገብተሽኛል። ብቻ ትለያለሽ። ሁላችንም እኮ ውስጣችን የተለያየ ያንን መቀበር የማንች ቻው 啊，你们怎么做到？ Anne. አቤት። ዛሬ እዚህ ቤት የመጣ ሰው ነበርም? አረ ምንም፣ እዚቹ ነበርኩ። በአጥር ዘሎ የገባ ሰው ነበር? ውሻው ውሻው ምን ስራ አለው ማለት ይጮህ ነበር እኮ። ውሻውማ ለምን ይጮሃል? ውሻው ዛሬ አይጮህም። ጮኋል። ግን ቆርቆሮ የሚገዛው ሰውዬ የጮኸ ሲያልፍ ከውጭ የመኪና ድምፅ ሰምቶ ነው ጮኸ። ነው ማስተካከል ያሉብን ነገሮች ላይ ነው ማይቀር በቃ እስኪ በአጭሩ እስኪ ቅደን ሁለት ሶስት ሳምንት ሳያስፈልገኝ አይቀር አንድ ወር በቂ ይመስለኛል አመሰግናለሁ በጣም ወድጄዋለሁ ስራውን ግን ፊልሜን ለማስመረቅ ጫፍ ላይ ስለሆንኩኝ ልክ እሱን ከጨረስኩ በኋላ ትኩረቴን በሙሉ ወደዚህኛው ማድረግ ፈልጋለሁ መነሻችን ምንድን ነው? ያው እንደምታውቂው እናንተን ለማስማማት ነው። ደግሞ ወደ ኋላ እንዲፈታ ትፈልጊያለሽ? አዎ በጣም ነው የምፈልገው። ታዲያ ምን አለበት ይቅርታ ብጠይቂው? ቆይ የኔ ይቅርታ መጠየቅ ለምን አስፈለገ? እንዳለ ያወራሽውን ወሬ እኮ ለሰው አስፋፍቶታል። እውነት እኮ ነው ያወራሁት። እጅሽ ላይ ግን ማስረጃ የለሽም። በአይኔ ግን አይቻለሁ እኮ አንቺ ነሽ ያየሽው። የሰው ወይንም የቴክኒክ ማስረጃ ያስፈልገዋል። ቆይ ግን እንዴት እንዴት ነው የምታስቡት? በስም ማጥፋት ሊከስሽ እኮ ነው የተነሳው። ምን እሱ ብቻ በእውቀት መፍጠር ጭምር እንጂ። ትቀልዳላችሁ። ይኸውልሽ እሱ ማስረጃ አለው ስትጮይ በቢላና በቆንጨራ ልትቆርጩ እንደነበር ሁሉ ብዙ ሰው አይቶሻል። እኔ ለምን አልሞትም? እሱን ይቅርታ ከምጠይቅ ሞቴን በመርጥ ይሻለኛል። ምን አለ አንቺ እሺ ብትይ ጸባይሽን አሳምረሽ ምን አለ ንብረሽ የምትካፈይ። ይቅርታ ኃይሌ፣ ይቅርታ ይሳቅ። ባካችሁ ጥሩልኝ። የመጀመሪያው የቲቪውን ስራ ያለው አብሬ እንድሰራ ፈልጋለሁ ምን ልቀጥል አስተያየት ስጥበት እንጂ ለዚህ ጉዳይ እንዳልመጣ ቃል ስለዚህ ዋናውን ጉዳይ ቀጥል ልጅቷ አንዲት ልጅ ልወዳት ነው መሰለኝ ባይሆን ይህንን በደንብ አብራራል አላውቃትም። አውቃት አለው ግን ብዙ አላወራዋት ጥቂት አወራን፣ ደስ አለች። የሆነ የተለየ ስሜት እየተሰማኝ ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ ተሰምቶኝ አያውቅም። የተለየ ነው። ልውደዳት ልወዳት ይመስለኛል። ምን ላደርግ ቆይ እንጂ ገና አሰላስዬ ሳልጨርስ ዘለ ምን ላድርግ? እሺ እሺ ጨረሱ። አልጨረስክም፣ ቀጥል። እውነት ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይቻት አላውቅም። ሁሉ ነገሯ ደስ ይላል። በዛ ላይ ደራሲ ነን። ትለያለች። ደስ ይላል። እውነት ነው። ለሰው እንደሚጽፉት አይነት ደራሲ አይደለች። ትለያለች። በምን አሀ ለእሱ የሚጽፉ ደራሲዎችማ ፌክ ያው ይገባል። ማለቴ ምን ላማክ እንዲህ እኔ ራስ ፈቀደ ነው ብዙ ቦታ ይቻለው ብዙ ሰው አግኝቻለሁ። አብራይ ነበረች። አባባሌ ለአስራ 15 ደቂቃን ባወራት ታዲያ ቀድመ ወዳት ነው እንዲህ የምጠይቀኝ? ወዳታል እኮ ወድጃታለሁ። ገብቶኛል። ግራ ገብቶኛል ባክ ይኸውልህ ልቤን አድምጥ። እሷም እንደዚህ ነበር ያለች። ወደ ራሴ እንድመለስ አደረገች። የሆነ ፍርሃቴን ወደ ድፍረት ለውጠዋለች። ይኸውልህ ልብ በፍቅሯ ተንቀልቅ እንደ ሰደድ እሳት እየተንቦገቦገ ስለዚህ ማድረግ ያለብህ የማንንም ምክር ሳትሰማ ቀጥታ ወደፊት ብቻ አሁን ዘና አልበል፣ ለፍቅራችሁ <laughs> ያዝልቅላችሁ መልካም ፍቅር የራሴ ስልክ መስሎኝ መዝጋት አልነበረብኝም። ይቅርታ ረበሽኩሽ። ወደ ቤት መግባት አለብኝ። በኋላ ብንነጋገር ደስ ይለኛል። ግን ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ወደ ማታ አልደውልም? እሺ መግደርደር አይችልም ማለት ነው። ማለት ምን ላድርግ? በቃ ዘና በይ፣ ችግር የለውም። በምን አወቅ? በቃ ቅድም ዝም ብዬ ገሮች፣ ችግር የለውም። በቃ ዘና ፈታ ማለት ነው ያለብሽ። ጓደኛለች cosas. Cosas ሰዎቹ አጭር ጊዜ ነው የሰጡ። ወድጀዋለሁ፣ በጣም ጓጉቻለሁ። አለቆች ግን የአንድ ዶር ጊዜ ብቻ ነው የሰጡ። ማለት ስለ አለቆቹ መጨነቅ የለብህ። መጨነቅ ያለብህ አስፈላጊ ስለሆነ ስለማሰብ ብቻ ነው። ምን ነው ምን ነው ነኝ እኮ እና ከሱ ጋር መስራት የመጀመሪያሽ ነው። ግን ከዚህ በፊት እኮ ሌላ ሰው ነበር ወስዶ የሚያስ በቃ ችግር የለውም ደስ ትይዋለሽ አልኩሽ እኮ በቃሽ ከሱ ጋር እንዳመጭ እንዳመጭ ከሱ አረፍ በይ መጸዳጃ ቤት ደርሼ Jin, ወደ ባህር ያላት እስከ ተለምዶ ሁሉም ሰው እንደዛ እውነትን ነው መሄድ አለብኝ ባል ይመችል ፈልጊያት ነበር። ኦ የሚስቴ አንተ ነህ? እሱ ጓደኛ ነው እኮ በማታ አበባ ይዞልሽ የሚመጣው ጓደኛ አበባ። እሱ አንተን አይመለከትም። ሚኪ ምንድን ነው ምኑ? ባለ ትዳር ነሽ? እኔ እኮ ስለ አንቺ ምን እንደሚሰማኝ አታውቂም። ሳታጠፊው ከርመሻል። እንግዲህ እናያለን። ለራስህ ስትል ትፈታኛለህ። ምን እንዳታመጪ ፍርድ ቤት እገትርሃለሁ። እሱን ተይው። መቼም መቼም ቢሆን አላደርገውም። ለአንተ የምንበረከክበት አንተን የምለምንበት አንዳችም ደቂቃ የለኝም። እናየዋለን። እሱን ደግመሽ ስሚ። ከአሁን በኋላ በአጥር ዘልዬ እገባለሁ ብትይ እንደ ቋንጣ ነው የምትደርቂ። ቤቱ ዙሪያውን በኤሌክትሪክ ሽቦ ಸಂತೋಷ ከየት ተገኘሽ? ስልክ ዝግ ነበር። የራሴ ስልክ መሰለኝ። ስፈልግ ላበራው፣ ስፈልግ ላጠፋው ነው የገዛሁት። ትላንት ስለተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ። ልትፈታኝ እየሞከርኩ እኮ ነው። ችግርሽን ከቀረብሽ በኋላ ነበር ሌላ ሰው መቅረብ የነበረብሽ። ግን ልፈታ አልቻልኩም እና ግቢ ቁጭ በይ ታክሲ ውስጥ ታክሲ ውስጥ ነበርሽ አይደል ከኔ ጋር? Oh my God! I don't believe it! Thank you so much! so much. And it's Thank you, thank you. ይህ ተግባሩማ ፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ህዝቡን ማስተማር አለበት። ሚዲያ አርአያ ቢሆን ስራ ክብር ይገባሻል። እንግዲህ እዚህ የምትገኘው ወጣት ናት ይህን በጎ ተግባር የፈጸመችው። የኔት ይህንን ሰናይ ተግባር ለመፈጸም ምን አነሳሳሽ? የሰው ንብረት ለመመለስ ሰናይ ተግባር አይደለም። ግን የሰው ንብረት የሰው ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህንን እንደዚህ አይነት ወጣቶች ጠርጥሬ ነበር። አገኘውሽ። ነግቢ፣ ብነጋገር ይሻላል። ብነጋገር ይሻላል። कभी አላገኘውም። በጣም ቀልደኛ ነሽ። አስራ አምስት ሺህ ዶላር አግኝተሽ ትመልሻለሽ፣ ልክ እንደሞላለት እንደደላለት ሰው። ግን እኮ እሱ የሰዎቹ ገንዘብ ነው። በጣም ቀልደኛ ነሽ። ቢያውን ገንዘቤ ስጭኝ፣ ገንዘቤ ስጭኝ። ግን እኮ ሰዎቹ አልደወሉልኝም። እንዳና ምን አገባኝ? ታስቢያለሽ? እኔም እኮ ትምህርት ቤት ባልከፈልኩ ቁጥር እላይ ላይ እዳ ቅጣት እየበዛብኝ ነው ያለው። እሺ በቃ ሳገኝ እሰጥሻለሁ፣ ሳገኝ እሰጥሻለሁ። ዛሬም እንደገና አላቀልሽም። ገንዘቤን ስጭኝ። ወይኔ ጌታ ምን አይነት ደፋር ነች! አንቺ አሁን አንቺ ሰው ነሽ? አስራ አምስት ሺህ ዶላር ትመልሻለሽ? አስራ አምስት ሺህ ዶላር በእኛ ሀገር የትና ነው እማማ የሰራው ስራ እኮ ተቀባይነት ሊያገኝ በዛ ላይ ሌላ ስራ አግኝቻለሁ። አይ ተስፋ የለሽም። ብቻ ሰፈሩን ይነሳ ነው። Eluseni. ስሰራ አድሬ እኮ ሊነጋጋ ሲለው የተኛሁት ሳልደውልልሽ የት ነሽ? አንገናኝም እንዴ? እባክሽ እባክሽ ከልብሽ ይቅር በይ። ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። የታል ይቅርታው? ይሄው ሀብት፣ ይሄው ንብረት ውሰጅ ያልኩሽ፣ አንቺ ግን አልፈልግም። ነገርኩ እኮ እኔ በራሴ እግር ነው መቆም የምፈልገው። ይሄ ነው ይቅርታው? አድርጌልሃለሁ። የአንተን ገንዘብ አልፈልግም። እናቴ በጨዋነት ነው ለፍታ ያሳደገች። አንተ ትታ ስጠፋ አንተ ትታ ስጠፋ እርሱን ተይውና ከልብሽ ይቅር በይኝ። ብቻዋን ነበር። ሳልወለድ በፊት ብቻ አልነበረች። በአካል አብረሃት ብትሆንም በመንፈስ ግን ከእሷ ጋር አልነበርክ። ለብቻዋ ነበር ለትዳሯ ስትለፋ የነበረው። ብቻዋን ነበር የተሸከመችው። አንተ ግን እኔ ሳልወለድ በፊት ነው ትታት ሄድከው። ብዙ ምክንያት ነበረኝ። ግድ የለም ምክንያቱ ይቅርብኝ። ግን አንድ ነገር ብቻ አድርግልኝ። ምን ላድርግልሽ? አታሳቀኝ፣ ተወኝ። በራሴ እግር ነው መቆም የምፈልገው። በቃ ተወኝ። آنچی ماله تاسرامشی دلار؟ نشی کوئی؟ ነገር ሆኖ ነው የገነነው። የገንዘብ ችግር የለብሽም መሰለኝ። እኔ ተስፋ ነው ያለኝ፣ ገንዘብ የለኝም። ልብሽን የእውነት ነው የምታዳምጩ፣ ልብሽን የእውነት ነው የምትከተሉ። ጠንካራ ልብ ያላቸው ሰዎች ያስደስቱኛል። ያንተ ነገር እንዴት ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? እኔ እንኳን ትንሽ ጊዜ ያስፈልገኛል። በገንዘብ ምክንያት እናስ ለፊልሙ ገንዘብ እጄ ላይ ያለኝን ገንዘብ በሙሉ አውየዋለሁ። እንኳን ሼሩ እንዳይሸጥ ላደርግ ይቀርና እዳይን እንኳን መክፈል ምችል አይመስለኝም። እስከዛ ባይሆን የቲቪው ስራ መስራት ሳይኖርብኝ አይቀርም። እስከ መቼ አማራጭ እስካገኝ ነበር። ጊዜ የለም። ለምን? እኔ እንጃ ሰኒ፣ የሄድንባቸው ቦታዎች በሙሉ መፍትሄ ይሰጡኛል ብዬ አስቤ ነበር። አንቺ እንኳን ስንት ቦታ ሄድሽ? ደግሞ ጊዜው እንዴት ነው የሚሮጠው? የሰጡኝ ጊዜ ነገ ያልቃል። ለማንኛውም ተጨቃጨቅን። አሳስቤ እንዴ እንቺማ የቲቪ ፕሮዲሰር ጋብርኒ ገባኝ። ይቅርታ። ደስ ይበል። ዳንኤል ዳንኤል ዳንኤል፣ ምን አልሽ? ካሜራ ካሜራ ካሜራ ካሜራ ይቅርታ። ደስ ሲል ዳንኤል ዳንኤል፣ ካሜራ ካሜራ ካሜራ። ድገሚልኝና አሁኑኑ ፈታሻል። የውሸቴ ነው። መቼም ከልቤ እንዳልሆነ ታውቃለህ። ግን እጠይቃለሁ። በቃ ይቅርታ፣ ይቅርታ። እሺ ፍታኝ በቃ በቃ ይቅርብኝ። አመሰግናለሁ። ብዙ ኦዲየንስ የምናገኝበት ይመስለኛል። በጣም አሪፍ ስራ ነው። ስለዚህ ማስተካከል ሳይኖርብን አይቀርም። በነገራችን ላይ ደራሲውን ማግኘት ፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ ስራ ነው። ከጠበቅኩት ጊዜ ቀድመህ መምጣትህ በጣም ደስ ብሎኛል። ሳነች። ዳይሬክተሩን ታወቂ። ሰናይት ሩቅ እሺ፣ ጨርሱ። በቃ ሌላ ጊዜ እናወራለን። አሪፍ ስራ ነው። የሰው ክፍል ነው። ምንድን ነው? አግኝቻለሁ ገንዘብ። ገንዘቡን አገኘሽ? በጣም ነው አመሰግናል። በጣም ይቅርታ ግን እሺ፣ እኔ ኮራዋን በጣም መጥፎ ነገር ተናገርኩሽ። አልተቀየምኩሽም። የምርሽን ከልቤ ነው። በጣም አመሰግናለሁሽ ጓደኛዬ ስለተሳካልሽ ደስ ብሎኛል። እጅ በቃ እንዴ ሻይ ጠጪ ሳለልሽ ሻይ ላፍላ ሰኒ ደህና ነሽ? እንደምን ነሽ? ስራ ጥሩ ነው? ጥሩ ነው። እሰይ ሰኒዬ፣ እሰይ የቤት ኪራይ ነው። ያማ አይሆንም እንዴ! ቤቱ እስኪፈርስ ድረስ ነው። በዛ ላይ ሰዎቹ ከፍለውኛል። እሺ ሰኒ፣ እሰይ እሰይ። አንቺ እኮ ጀግና ነሽ። እሰይ እሰይ እሰይ በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ ከተለያየ የሚዲያ አካል ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ይህ ፊልም እውን ሆኖ እንዲሆን ለረዳን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ሲቀጥል ደግሞ አምሮ በብዙ ልፋት ውስጥ ይህንን ፊልም ላገዙኝ ጓደኞቼ ምስጋና ላደርስ ፈልጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ምን ያህል ጊዜ ፈጀና መቼ እንደሚወጣ? ስድስት ወር ነው የፈጀው። በዚህ ወር መጨረሻ ይወጣል። ሌላ ጥያቄ አመሰግናለሁ። እኔ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። ፊልሙን ለመስራት ምን ያህል ገንዘብ ፈጀ? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ የት የት ለማሳየት አስባችኋል? ስድስት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር ታይቷል። ፊልሙን ልናሳይ ያሰብነው ያው ከኢትዮጵያ ውጭ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ እንዲሁም ደግሞ በቅርብ ነገሮች ከተስተካከሉ በኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ ልናሳይ አስበናል። ሌላ ጥያቄ ሌላ እሺ አመሰግናለሁ እዚህ ፊልም ላይ ፕሮዲሰሮቹ ከስራ መውጣታቸው ታውቋል ይህ እንዴት እንደተፈጠረ ማወቅ ይቻላል ወይዘሪት ሰናይት እንድትመልሰው እድሉን ሰጣታለሁ አመሰግናለሁ የፊልሙ ሼር ክፍት በመሆኑ ሙሉ ለሙሉ እኔ ገዝቼዋለሁ። እሺ፣ ሌላ ጥያቄ ካለ መጨረሻ እድል ውስጥ። እሺ፣ የኔ ጥያቄ ለሚኪ ነው። ትችያለሽ። እንደምን ደህና ነኝ። አንቺ እንደምን ነሽ? ደህና ይህን ችግር ይሄ ነው ጥያቄ? ስለ ጓደኝነት ምን ጓደኝነት የሚናፈቅ ነው። ለአንድ ቀን እንኳን ከልብ አይወጣ። እኔ አንድ ጥያቄ ልጠቅሽ ከዚህ ተያይዘ። ንጥፋ <clears throat> ይቅርታ ፊልሙ ትሬለር በቅርብ በግል ቻናላችን ላይ ይለቀቃል። ሌላው ማስታወቂያዎችን እናደርጋለን። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ይቅርታ ሰዓት የለንም። እናመሰግናለን።